Okay guys, so hari hari hari hari hari hari Ahad lah. So kita free free kita datang memancing udang pula hari ini ya. So nampak udang air tenang ah, udang. So kita sama-sama ah, pancing udang hari ini harap-harap dapat banyak lah. Okay, eh, sekarang kita di sekitar Ceras lah, eh, Ceras. Ini kolam Lam Brothers nama dia di Jalan Kuali. Baik, nanti kita update lah. Ah, lepas. Aduh, lucu. Aduh, Ha, datang lagi. Shen Ashen Ashen di sebelah sana So ada angka satu orang lagi So kita tiga orang je Pancing satu kolam lah Okay Makan lagi Ah Tak kena Episod lepas ya. Nah, dapat tu. Datang lagi tu. Kita hantam dia. Ah, kena pun. Ah, okay. Dah sikit Consider ah, size okey lah ni 对啊，刷新。OK。 hours later. Okay, okay. Sudah 2 jam ah. Dan kita lihat ada berapa banyak ah hasil. Ah, uh, wih. Sudah okay lah. Ah, sen, ah sen punya berapa banyak? Kita tengok. 846 gram. Wah, banyak ah. Alai. Saya punya pula. Ha, di bawah kolam panci ikan. Ini udang. Ha, red dia red. Ha, tengok red kan. Ha, di masa ini rating apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Ini nama kolam. Lebih 2 kilo. Lebih 2 kilo. Oh, 600 apa? Ini saya punya 600 lebih saja. Alright. A few moments later. Okay guys, so bersama dengan Asun lagi ya. Selepas kita pancing udang di atas sana, sekarang kita pancing ikan pula. Masa orang pukul 4 sekarang. Ah, tak apa. Kolam pancing. Kolam brothers. Eh. Ya, 5分钟啊，等了大概啊，那的两百 jam，都在东部了。 ini juga lah, apa pancing. Okey, so kolam ni ada ikan macam-macam ah. Ada uh, talapia, ada rohu, ada patin, uh, ada baung, uh, macam-macam lah. So target kita sekarang sebenarnya nak baung. Baung saja. Kalau dapat benda lain tu, uh, benda lain lah. So ada ikan makan Tapi masih lucu Tak kena So kita tunggulah A few moments later Okay setelah menanti dalam setengah jam lah Mula-mula tu dia makan-makan-makan ya. So akhirnya kena ikan lah Tak tahu ikan apa Hey, eh, tol Ah lucut. Kau bujian lah 刚才你讲磨刀了 <laughs> Muka sedih. Okey, sudah memancing selama sejam ah. Ada banyak ikan dia makan, lepas tu ada yang lucut, ah, lepas tu ada lah, tapi tak naik lagi ikan, lesen tak dapat lagi. So, masih lagi menghayati pemandangan je lah kita. <laughs> Dengar air Air mengalir turun Sedap lah So Dapat ikan nanti baru kita update Alright akhirnya kena Oh ikan apa ni ah, Okay okay Penantian sekian lama ah. Kau hijau Kau hijau meh? 啊，拉上来，拉上来，直接拉上来。啊，walaupun kecil ah, tapi lesson pertama. Uh, bagi muka senyum sedikit. 啊，拉上来。那么打到手。那个先拉到了。嗯。啊。Walaupun ah, kecil lah. Ya, ya, Wah. Wah. Gigi dia. iyo. 喺越手嘅。OK，誒、okay.，支筋骨刀係冇咁薄喎。啊，支啊。OK。Kedua, eh. eh, ah. <laughs> ah, ikan yang kedua Harap-harap tak lucu lah ah. ikan yang sama lah saya rasa Ikan jenis hama Yang tadi tu dah kat bawah Oi Lucut lucut ah, ha, Jauhai hai kau Tengok Pasal gigi dia tajam lah ha, Tengok Kena lagi potong Oh, uh. Okay, okay, okay. So kena lagi. Yang apa? ikan apa ikan apa you ikan patu lagi lah rasanya kan lah kat dalam bina sekarang kita dah tukar setting sikit so, gigi dia tak boleh potong lain lah kita lari beberapa ekor kan soa jaga-jaga jari lah ya. 放这先在那边，你抓这整条鱼先，抓在这里，啊，盯着它，不是它跳。你抓的先用，啊，OK，可多，八九可多。OK，一竿可一个，一竿可一个。So, <laughs> saya rasa ini pun pacu jugalah. Tengok cara dia makan lah. Dia macam ikan kecil. Eh putih Oke okay, Asin Sudah lah Mantap lah Mantap Pasang lah sedikit Lasin lah <laughs> Yang ketiga lah Ah, dia saya sang di <laughs> auto release. Hei, <laughs> hei, hei, sabar, sabar. Okey, okey, lilek, lilek, lilek. Okay, ni last lah. Last, last lah. Tu yang ketiga lah. Satu, ni dua. Dah cukup masa lah nak balik lah. Okay guys. So, hari ini balik awal lah. Patut ada dua jam lagi. Tapi kita balik awal lah sebab hari ini Sunday lah. Father's Day. Kita nak balik celebrate Father's Day pula. So, sekarang kita tengok lah hasil kita. Tak banyak. Dua jam saja dapat tiga ekor. Ini ha, dia. 来踩这个，一个一根八柱啊，around the lamu，不是不是 grand people，哎，攞个青梅，攞个青梅，哦，总共啊，睇下平，差下，我先记住，这顶我都得给他打八百多 kilo 啊。 tengok total berapa kilo ikan <laughs> Okay, Around dalam 2 kilo saja lah Tiga ekor 2 kilo So around dalam 6-700 gram seekor lah Okay, saya rasa sampai di sini saja Kalau anda minat dengan aktiviti yang Sean buat uh, So jangan lupa untuk subscribe lah Dan kalau boleh ada masa lapang kita datang mancing lagi ataupun kita pergi mancing di tempat lain. Baik, sampai jumpa lagi. Bye bye.